Salamlayıram dostlar. Çoxdandır vlog yoxdur, baş qarışıq idi. Instagramı izləyənlər bilir ki, biraz işlər çoxdur, montaj, çəkiliş falan ora-bura. İndi ə, e, gəlmişik targetə, bir iki şeylər var, onlar alacaq. Ondan sonra keçəcəyik evə, aldığımız şeyləri, bəzi şeyləri göstərim. Çünki çox bir də maraqlı bir şey var. Onu alacağım, test edəcəm. Mən də siz üçün də maraqlı olacaq. Okay, bu kofiyə baxırıq. 149 dollar, 99 sent, 30 dollar. Diskont Ha orada var. Bu hazır kofiler içindir. Onlar da hazır. Hə, belə şey qoysan. Əslində bunlar da pişir. Amma bunların tamı dadı belə bitər olur, belə bizdə işdə olur. Bax, çipdir, bax, Çip, kofi, çip deyil bu. Əslində bu bahadır bunun üçün. Əslində bu bunun üçün çox bahadır. Çip zat deyil, nə çip. Alırıqsa bir dəfəli bu halsla. bu səldə də 29, 79 mini. Mini. O uşaq nə istəyir? Gətirin mən alım onun üçün də ürəyimiz partladı belə. Özüm üçün köynəyi falan almışam. 24 dollara, 20 dollara, 20 dollara. Biz də Oreo almışıq. Uşaqlar üçün falan üçün babat bazarda da eləmişik. Ya. Bura Bu nədir burada? Morojna. Ay, qışın bu oğlan çağında nə morojna ay bala, ey. Bir dənə maska almışam özüm üçün. Çəkilişlər üçün yaxşıdır bu. Ben sour pizza Puzzle almışam. Sour patch. Sən puzzle almışsan, puzzle almamışsan. Hələ biri evdə ah! yatır. Səni otaqdan qovmuşam, orada düzəcəm. Okey, kofilərimiz buradadır əsas. Bu püstür 200 dollara bu da pisdir, amma e, bizim xoşumuza gələn Ninja şirkətinin bu budur. Burada bunun köhnəsi var. Ə, e, özü də budur deyəsən. Yox, biraz başqadır. Bu 169 dollaradır, bu 150 dollaradır. Sonra gələk başqaları nə var burada? Hə, yox, yaxşıdır. Nəyə alırıq bunu, yoxsa baxa-baxa qalaq hələ buna? Münasibi odur hələ ki. Hələ ən münasibi bu donsuzdur, 150 dollara. Bu bax biləcək. Şah, götürdük bunu. Burada da pişir, evdə açacağım bunu, baxacaq, gedək, gedək. Bu da bizdə olandan da, amma bahalısıdır bu, 200 dollaradır bu. Ət, balıq, ondan sonra görürsünüz burada grill, yəni qızardır bu. Bizim burger falan da eləyir. Bu yaxşı şeydir. Ha, ə, e, isti buxarla bişirir. Biz nə səhv etmişəm, demək olar ki, yağ istifadə eləmirik. Onu istifadə edirik. Targetdəyik. Yanlarda elektrik yerləridir. Neçə, neçə, neçə? 35 dollar. 35 dollar, 40 dollar. Bahadır da. Nə? ha, bizdə bundandır. Neçədir bu? Yaddan çıxıb qiyməsi. Hə, 25. Ən beş, bəzə, ən beş. Hansı qəşəndir? Bu. Superdir. Ən xoşuma gələn yer buradır, bax. Buranın belə yaxşı, hələ ki səlqəsiz, amma səlqəli vaxtlarında oluşmuşsun. Hə, yaxşıdır. Hə, mən qocalmamışım, 30-30 dəqiqə bu geyinəm. Pay atın. Hə. Burada qəşən staflar var, əşyalar var, nə qalqacaq var. Bu iyi verəndir də bu, hə? Baxalım. Hmm, qəşən iyi var. Bu rəng taxta superdir. Hə? Oldu, nə qəşən iyilər gəlir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Siz niyə belə edirsiniz? Allah siz saxlasın. Sizin kim ballarınız? Hə? Hə? Kimə baby, kimə? Gəlmişdi iki dənə Barbie almağa. Bax gör nə alıb çıxırlar. Barbie baha başa gəldi. Görəyin nə qədər çıxacaq. 250-dən. Əzəmat dər eləmir. Allah sizi saxlasın. Bəsdir. <laughs> Şeydi o bizim aparatımızda var var. Ha bataryakası. Ha, ha, Uşaqlar batareyka Amerikada bahadır. Onu sizə deyim. Burada qiymətləri görə bilərsiniz. Ucuzları da var, amma normal AA, 3AA olanlar biraz bahatdır, yəni. Onlar bahadır. Məsələn, bunun özü ə, e, 10 dollaradır. Okay, gedirik kassaya. Maraqlıdır nə qədər çıxacaq. Sence ne kadar çıkacak? 200 açdı. 200 açdı? 150 budur, 60 dollar da mənim aldıqlarımdır. 60 Mələk, sən istəyən keç o tərəfdə qal. Keç o tərəfə Mələk. Mələk, qamda olmaz, maşında var. Mələk, qam var idi də canım evdə də. Baby evdə var. Please. Meryem atanın maçında var okey. Please ama please. Please ama please. Bir də hə, bundan əmin deyirəm ki, maşında iPhone saxlayacaq. Bu, bu iki dənə şey almağa gəlmişdik. Nə qədər şey oldu. Bunlar nə oldu? Bunu qoyqırağa, bu da getdi. Bunu da qoyqırağa, bu ekstra olacaq xərcdir. Bunu vaxtın 2 yıl olmalı. Bu nədir Məryəm? Aslandır. O tək deyildi, onun götür qoydura qiyməti yoxdur. O mən götürdüm ha. Bilirəm sən götürdün, amma onu səhv götürmüsən. O... Hələ bunu götürmüsən, 20 dollarla budur. Hayatdır, hay. Hay. Ah, ah. Hələ burnu bağlayacağım. Hələ 285. Okey ben, ben dediğimi keçdik. Buyurunuz. Ha, gəldi çatdı evə uşaqlar. İndi mən bunların qiymətlərini sizə göstərdim. Gedidəyim bebiş. Okay, bunu aldıq neçə? Bir dəqiqə. Baxın, bunu almışıq 19.99-a. Gəl bunu get. Bu telefonu almışıq 15.99-a. Sən də götür gedə bilərsən yuxarıda. Açın bunları. Bu maskanı almışam 9.99-a. E, Deməli, bunu aldıq 149.99-a. Okey, bu köynəkləri almışam Targetdən. Bunu almışam 16.99-a. Bu bir. Eynisindən bir dənə başqa rəngini almışam. Bu da həmin qiymətədir. Bu iki. Eyni, şir, eyni materialdan hudisini almışam. yoktu. Hamsa Angel. Bu da 24 olsun 9'da. Ondan sonra bu puzzle neti almışsın sen. 999. Puzzle. 999. Okey. Bu puzzle 99. 999. Bu batarya kanı da öyle e, 999 idi. Okey o hırda 699. 6.99. Götürüyor. Hə. Bu neçədir? Burada var. Onları heç sayma, onlar xırda-xırda dəmirəcəksən, bu çox işi bax. Bunlar nədirlər? Hə, bunu bir dənə almışıq, 6.99 olmalıdır, 6.99, okey, bu 6.99-dur. Sadəcə ümumi olaraq qiymətlərdən bir az xəbəriniz olsun deyənə bunları. Çəkirəm ki, çox vaxtı qiymət, qiymət deyirsiniz. Düzdür, bu full bazarlığı da, prosta belə deyir. Posta şaraslıklar varmış. Paltaryan, laundry paltaryan. Salamatçılıqdır. <laughs> dağıdırlar, dağıdırlar. O deyəsən 11.99 edəcəksən. 11.99. 99 okey. Bu iyi veren 6.99'du. Bu tight, tight'tı da tight. Hı, tight. tight cleaner uh, Paltaryan 11.99. Bu isə, bu isə cleaner 6.79-dur üzr üstü. Deməli, hər şey buradadır. Axırda vermişik 345 dollar plus 30. Yox, 345 plus 30. Ha, bu, okey. Plus 30 dollar, cəmisi 375 dollar, 88 sent. 9.5 dollar təks gəlib üstünə, təsvir üçün. Faiz. Faiz gəlib üstünə, ƏDV deyək də. Söz sizdə. Deməli, kofe maşını açaq. Ən neçə aylardır biz deyirik, alaq, alaq, alaq, alaq, alaq, alaq. Axırda aldı. Deməli, bu niyə bunu seçdiyimiz? Çünki bu soyuq çay eləyir, sonra bilmirəm bunu nəsə limonat eləyir, kofe ilə latte eləyir, cappuccino eləyir, çay eləyir, maka Nədir bu? Matcha. Matcha, bu bilmirəm nədir. O yaşıl var, hə, köpüklü. Budur, hə? And more. More da nəyə deyilir, heç bilmirəm. Bunu baxarıq. Burada sayızları var. Coffee, tea, çay ilə kofenin hər ikisini eləyir. Instruction da bunun. Bu lazımdır bunun. Aç qapağı. Nəsə xarab olsun, çıxaraq topdan salarıq. Bu čöpü yerlerine de katıştıran dedi. Ha bunu içeceğiz bakalım. İçine sonra. Hmm, Süzeceğiz. Bizde evde kof vardı ha. Hı hı. Komşumuz deme bize olursa evde kof getirmişti. O kalıp yakın bir şey olmaz da korkuyorum. Yox, eyvah. Gərək YouTube'a baxam. Mən ömür boyu heç vaxt həyatımda kofe eləməmişəm. Eləsəm zəhərlənsəm nə olacaq? Sən prosta ampakala qalanına baxarım. Kim bunu yaxşı istifadə edə bilirsə, aşağıda bir dənə balaca kommentlərdə bir dənə reseptini yazsın ki, nəyi necə eləmək olsa daha yaxşı olar. Bizim yəni, izləyicilərin içində inanıram ə, e, bunu işlədən olub ya da var buna oxşar işlədənlər. bilirler ne de istifade edenler lazımdı. Kametlerde bildirsinler inşallah. Ha bu buradan çıkır böyle, bu buradan kalkıyor. Ne diyor bu? Baksana çıkar görüyorsun. Okey. Ne çıksa kamerayı? Bilmiyorum, bakar oraya. Hə, hazır. Bu belə. Bunu qoyduq bura. Kofini qoyuruq bura. Buradan şöyle hayda üyütmək üçün bir şey. Uydurmuşu var. Uydurmuşu var. Qəşən deyil, belə şey isə. Bu nə deyir, bəs? Hə? Nə bəs? Valla bilmirəm şimdi. Ha, bu şeydə neçə Kofe için olan kavrulma. Başka ne var burada? Ha bu ıı, e, okay. kaçtırandı. Bu kaçtırandı. Bunu böyle Nasıl? koysan bura. Bağlıysan bassan köpü eləyir. Burada dərəcələri, falanları. Suyu buradan tökürük. Suyu buradan tökürük. Bunu da qopardıq. Çok tarih ettiğinde kaldı bir de onu yoxlamaq. Yoxlayar o da, hə? Yəni, baxaq əvvəl sonra. Qorxuram stəkan balaca onları. Balaca stəkan seçmişəm, amma qramını bilmirəm. Güzel varsa ikinci Hə? Dayandı güzel, biraz sual çox verirsən, belə sənin suallarına cavab məndə dövdə. Kapıda yazmayla bakın. Kafede. Bunu böyle lock edirik. Bunu basıp saxlayırıq. Köpüyə eləyirik. Efendime söyleyeyim. wow. There's that. Bunu ben hisselenmiştim almıştım. Şeker. O nerede? Vanilya üstüne taşsa. Biraz... Tuhalda. ya şimdi biraz şeyim olsun. Ya. Altına katıştırma olaydı Okay. First coffee, drink it. Muş. Sağ ol. <laughs> Kofiyeci bir de. Evet, kofiyi canım bunu. Kofini sen seçmiştim. Al. Okey dostlar, mən də sizdən sağollaşıram. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Ee, kanala, kanala abunə olmağı unutmayın. Şərh yazmağı və bildiriş düyməsini basmağı unutmayın. Və kimsə bu kofi maşınla yaxşı kofi düzəltməyin qaydasını bilirsə, kommentlərdə bildirə bilər. Hələlik dostlar, sağ olun.